ба ҷам соли 1941 ҷам наосабшуд ҷам розмон дадам ҷам дар дасти ма иснайперай ба ҷам чокса гирифтагиум раст дар пешони фашист Hocam no me gusta mucho aquí. Al corazón y se me lo vi. Me lo voy a curar, pero hocam. Mamim ne pardon İsmail ama aldım İsmail yok. Hamdi sonra memnunum, sonra memnunum hocam. Ya kalan da can durmuş, tap sonra gel hocam. Medron yardımcı o kovmuşmuş ama. Medron almış memnunum hocam. Yaman ovazda izleyin hocam. Roma izleyin memnunum diyen. Bileğim boş bir kapılmacam sana ya da o millet takım, millet takım, millet takım bacam. Karasım ne paramın bacam. Mevlam bana diyeyim ezbaş bacam, çarptı faşistler. Mıldık mıldık baran bacam. Mevlam'ın az dergi bacam, mezanım derdasım ya kedmanım, kedmanım, mezanım bacam. Lingoşum ne para. <laughs> Gitmişim an bacam. یه ده بعد چخلی کردی اون چور چور کس بودن یه خدود بودی چخلی کردی اون یه بجم بارا دلگان جان شام برامده گی بودن